Өзіндік сүйлесі сүбелі үлесін қосып жүрген азаматтарымыздың бірі Ердәулет мырзаның қасқалтақ есімді аты мүлік төменгі мәреге Мадияр ағамыздың інісі киелі қазығұрттан келген Ерсайын Шабындыз Тастан қадірмен ағай. Осы Мадияр ағамыздан шыққан сайгүріп қадірмен ағай. Ердәулеттің баптауындағы тұлпар. Тоқта атылады. Атылады, атылады, болмайды. Болмайды. Таста, таста, болмайды. Болмайды болмайды атып жатыр жерде болмайды болмайды жабылмайды болмайды бауыржан болмайды атып жатыр ат көрсін жабылмайды не қылды бауыржан болмайды болмайды болмайды таста таста көкпар таста бауыржан не болды еңкей әрекетіңді жаса әрекетіңді жаса елу мың теңге барып аласыз елу мың теңгені келіп аласыз айналайын шабандоздар әрекетіңді жаса тоғызыншы парсы алматалып жатыр ағайын мінекей жоғарғы мереке қазыналы қария жаңа осы жерде бата берген қожамберді батыр атаның ұрпағы әнуар қажы көкеміздің саршаят есімді атыменен ералының бапталындағы сәйгүлік жоғарғы мереке ғафур палуан көкеміздің баласы атақты жантөре шабандоз тастаған болатын ағайын жоғарғы мереке бере беріңіз бере е әнуар е кім Diğer alkış.